ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአምባ ላይ ፈረስ ተቀምጦ እንደ ኢዩኤል ነቢዩ ኢዩኤል እንዳለው በቅዱሳን መላእክት ታጅቦ ታጅቦ ነው የሚመጣው። እኛ ግን ተከትለ ነው የምንመጣው። ስንመጣ ወደ ምድር ሲመጣ ወደ ምድር አሁን ተመልከቱ እዚሁ ራእይ 19 ቁጥር 19 በፈረሱም የተቀመጠውን ይሄ ጌታ ኢየሱስ ነው አይደል? ጭፍራዎቹን ጭፍራዎቹ ማለት ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ የተሰጣት ቅዱሳን ናቸው። ቅዱሳን ናቸው። ቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለች። ቤተ ክርስቲያን አንድ አራተኛ ክፍል ነች እዛ ውስጥ ይወጉ ዘንድ ይላል። እኛን ሊወጉ ከሰማይ ስንመጣ ማለት ነው። አውሬውና የምድር ነገስታት ጭፍራዎቻቸውም ተከማችተው አየሁ። የት ነው የተከማቹት? እዛ ራእይ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 13 ጀምሮ ስንመለከት ከዘንዶ አፍ፣ ከአውሬው አፍ፣ ከሐሰተኛው ነቢይ አፍ ሶስት ጓጉንጅሮች የሚመስሉ ርኩሳን መናፍስት ሲወጡ አየሁ ይልና ሁሉም በሚችል ወደ ዓለም ሁሉ ነገስታት ወጡ ይላል። እነኚህ መናፍስቶቹ አጋንንቶች አሉበት፣ ስፒሪትስ ናቸው። የቴክኖሎጂ ደግሞ ግንኙነት አለበት ማለት ነው። ወደ ዓለም ሁሉ ነገስታት ወጡ፣ መልእክት አስተላልፉላቸው። ከዛ በኋላ በዕብራይስጥ አርማጌዶን ወደሚባል ስፍራ አስከተቷቸው። ይሄ አርማጌዶን የሚባለው መጊዶ የተባለ ከሜዲተራኒያን በስተደቡብ አካባቢ እነ ታላቁ አሌክሳንደር ሀያላን የሆነው እነ ካርል ማኝ የታወቁ የዓለም የፖለቲካ መሪዎች የተዋጉበት ሰፊ ሜዳ ነው። ስምንት ተራሮች አሉ ይባላል። በዚያ አቅጣጫ ነው ጌታ ኢየሱስ የሚመጣው። ሆነ ብሎ ነው በዛ አቅጣጫ የሚመጣው ጌታ ኢየሱስ። ኢዩኤል ምዕራፍ ሶስት ላይ ስትመለከቱ ኢዩኤል ምዕራፍ ሶስት ላይ እነሆ ወደ እርድ ሸለቆ ወርዳለሁ፣ ወደ ኢዮሳፍጥ ሸለቆ ወርዳለሁ ይላል። በዚያም እቀምጣለሁ የዓለምን ነገሳት በአፍንጫቸው ልጓ ማስገብቼ እሰባቸዋለሁ ብሎ ይናገራል። በቃ ሲፈርድ እንዲህ ነው። አያችሁ፣ እዚ ጋር አንድ illustration ወይም ደግሞ መግለጫ አለ። አሁን ልክ ሲመጡ ከሰማይኛ ስንመጣ የዓለም መንግስታት እንግዲህ ምናልባት ሁለት መቶ ቢሊየን ከዛም በላይ ሊሆኑ ይችላሉ። ወደ አርማጌዶን የጦር ስፍራ ምርጥ ምርጥ የዓለም ወታደሮች በሙሉ ትዕቢተኞች ማለት ነው። ኢዩኤል ምዕራፍ 3 9 እና 10 ላይ ታሪካቸው የተጠቀሰ እሱን ክፍል የግድ ማንበብ እንዳለብኝ አስባለሁ። እስቲ ትንቢተ ኢዩኤል ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ ሶስትን እናንብብ እስቲ። ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ ሶስት ዘጠኝና አስር ላይ ይህን በአሕዛብ መካከል አውጁ። ይሄ እንግዲህ ልክ እንግዲህ የሁለተኛ ዓለም ጦርነትንም ምናልባት ሊያያዝ ይችላል። በተለይ ግን ይሄ በተለይ ይሄኛው ካለፉት 20 ዓመታት 30 ዓመታት ወዲህ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ወዲህ ለሚሆነው ነገር ነው። ቁጥር 9 ይህን በአሕዛብ መካከል አውጁ። ምን ብላችሁ? ለሰልፍ ተዘጋጁ ብላችሁ ኃያላንን አስነሱ። ኃያላን ማለት ምርጥ ምርጥ ወታደሮች ማለት ነው። ሰልፈኞች ሁሉ ይቅረቡ ይውጡ ይላል። ወታደሮች ምርጦች ይውጡ። ማረሻችሁን ሴፍ ልብ በሉ እዚህ ጋር ማረሻ የወዛደርነት የግብርና ስራ ነው። ወደ ሰይፍነት ተለወጠ ማለት ለጦርነት ነው። ማጭዳችሁን ይሄ ግብርና ወደ ጦር ለማድረግ ቀጥቅጡ። ደካማው እኔ ብርቱ ነኝ ይበል። እናንተ በዙሪያ ያላችሁ አሕዛብ ሁሉ ቸኩላችሁ ሁኑ፣ ተሰብሰቡ። አቤቱ ኃያላኖችን ወደዚያ አውርድ። አሁን ይሄ ልክ ይሄ ኢዩኤል የክርስቶስን ምጽአት ወደ አርማጌዶን ጦርነት አቅጣጫ መሄድን ያሳያል። አሕዛብ ይነሱ። ይሄ መናፍስት ቀሰቀሷቸው አይደለም ወደ ኢዮሳፍጥ ሸለቆ ኢዮጣፍ ሸለቆ የተባለው የአርማጌዶን የጦር ስፍራ ነው። ይውጡ በዙሪያ ባሉ አሕዛብ ሁሉ ላይ እፈርድ ዘንድ በዚያ እቀመጣለሁና አገኛቸው። ከመከር ጋራ ከመጨረሻው ዘመን አንዳንድ ሁኔታዎች ጋራ የተያያዘ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ አሁን በአርማጌዶን ጦርነት ይሰበሰቡ ይሰበሰቡ ይሰበሰቡና ከዛ ምንድን ነው የሚሆነው ከተሰበሰቡ በኋላ ከሰማይ ክርስቶስ ኢየሱስ መጥቶ እነዚህን አህዛብ ያጠፋል ማለት እንዴት ነው የሚያጠፋቸው? እዚህ ራእይ ውስጥ ራእይ ራእይ 19 ላይ ቅድም ያነበኩላችሁ ክፍል በተለየ በብረት በትር ሲገዛ ካፉ በሚወጣው ስለታም ሲፍ ሲገዛ አንድ የተጠቀመበት መግለጫ አለ። ሐዋርያው ዮሐንስ ቁጥር አስራ አምስት ላይ አሕዛብን የመታበት ዘንድ ስለታም ሰይፍ ካፉ ይወጣል ይልና ቀጥሎ እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል። ቀጥሎ እርሱም ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔርን የብርቱ ቁጣውን ወይን መጥመቂያ ይረግጣል። እዚህ ጋር ተመልከቱ። የእግዚአብሔር ምን ብርቱ ቁጣ አለ። የብርቱ ቁጣው ወይን መጥመቂያ አለ። የወይን መጥመቂያው ይረገጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ይሄ illustration ነው። ታሪካዊ ዳራውን እንመልከት። በእስራኤል ያው ወይን ይተከላል፣ ወይን ያመርታሉ እስራኤላውያን። ወይኑ ሲመረት ወይኑ የሚጠመቀው የሚጨመቀው ለመጠጥ የሚዘጋጀው እንዴት መሰላችሁ? እንደየ አምራቹ አቅም ማለት ሶስት ሜትር በሁለት ሜትር ሊሆን ይችላል። አራት ሜትር በአራት ሜትር ሊሆን ይችላል። ሶስት ሜትር በሶስት ሜትር ሊሆን ይችላል። አራት ማዕዘን ምስኬር ቅርጽ ያለው ጉድጓድ ወይም ደግሞ የእንጨት ጥርብ ወይም ብረት ይዘጋጃል ማለት ነው። ወይኑ ከበሰለ በኋላ የሚጣልበት ውስጡ ላይ የሚጠመቅበት ማለት ነው። መጥመቂያ ገንዳ እንደማለት ነው። እዛ ውስጥ ይጠመቃል። አሁን ወይኑ እየቆረጡ እየቆረጡ ከእርሻ ቦታ ላይ እዛ ውስጥ ይከታሉ። እዛ ውስጥ በቅጥራን በደንብ የተለቀለቀ ነው። ከተለቀለቀ በኋላ የሚከድ ነው። የሚከድ ነው መክደኛ አለው። የሚከፈትበትን ቦታ አለ። ለመጠጥ ይመቻቻል ማለት ነው። የወይኑ ይቆረጥ ይቆረጥና እዛ ይገባል ይገባል ይገባል ይገባል። ሲሞላ ወይን ረጋጮች የሚባሉ አሉ፣ የታወቁ ማለት ነው። ወይን የሚጠምቁ ጠፍራቸውን ይቆርጡና እግሮች እግሮቻቸውን በእንዶድ በደንብ አድርገው እንደ ሳሙና ባለ ነገር ይታጠቡና ከዛ በኋላ አጭር ቁምጣ ነው የሚለብሱት። ይገባሉ እንደ ፓንት አይነት ለብሰው ይረግጡታል ማለት ነው። ይረግጡታል ይረግጡታል፣ ይፈነዳዳል። በእጃቸውም እያፈነዱ በደንብ ካለቀ በኋላ ይከርኑታል ለተወሰነ ጊዜ። ከዛ እየተቀዳ ይጠጣል። እንግዲህ የወይን መጥመቂያ የተባለው ይሄ ነው። ይሄንን እንደ ፍርድ አድርጎ ነው ሐዋርያ ዮሐንስ እዚህ ጋር ያስቀመጠው። ይህንን ደግሞ እዚሁ ራእይ 14 ውስጥ እንመልከተ ውስጥ ይሄደን ራእይ 14 ላይ 15 ቁጥር ላይ ሌላ መልአክ ከመቅደስ ወጥቶ በደመና ላይ ለተቀመጠው የማጭድ የማጨድ ሰዓት ስለደረሰ ማጭድህን ስደድና እጨድ። ቀጥሎ ያለውን ተመልከቱ። የምድሩ መከር ጠውልጓልና ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። <clears throat> ቀጥሎ በደመናውም ላይ የተቀመጠው ማጭዶን ወደ ምድር ጣለው፣ ምድርም ታጨደች። ቀጥሎ 17 ቁጥር ሌላ መልአክም በሰማይ ካለው መቅደስ ወጣ፣ እርሱም ደግሞ ስለታም ማጭድህን ማጭድ ነበረው፣ በእሳትም ላይ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከመሰዊያው ወጥቶ ስለታም ማጭድ ያለውን ዘለላዎቹ ፈጽሞ በስለዋልና ስለታሙን ማጭድህን ስደድና በምድር ያለውን የወይን ዛፍ ዘለላዎች ቁረጥ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጠራ ይላል። ወገኖች እዚህ ጋር ተመልከቱ። መልአኩም ማጭኑን ወደ ምድር ጣለው፣ በምድርም ካለው ከወይን ዛፍ ቆርጦ ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር ቁጣ መጠመቂያ ጣለ። ይሄ አሁን ትረዱታላቸው። በጣም ምስጢራዊ አይነት አሰራር ነው። እዚህ ጋር መልአኩ ምንድን ነው የምድር ፍሬ ጠውልጓል ብለው የሚለው የምድር ትዕቢተኞች ማለት ነው። የአውሬው ወታደሮች፣ የአውሬው ገባሪዎች፣ የአውሬው ዘውታሪዎች አውሬውን እንደ ነገስታት ንጉስ፣ እንደ ጌቶች ጌታ፣ እንደ አምላክ፣ እንደ መሲህ፣ እንደ አዳኝ፣ እንደ መድኃኒት፣ እንደ እንቆቅልሽ ፈቺ የሚፈቱት የሚመለከቱት ሰዎች እነዚህ በጣም በቅርበት ያሉ አብሮ የሚበሉ የሚጠጡ እግዚአብሔርን የሚሳደቡ እነሱ ማለት ነው። ትዕቢተኞች፣ ፈጽመው ለአምላክ የማይሰግዱ የሚሰግዱት ለአውሬው የሚሰግዱት ለምስሉ የሚሰግዱት ለቁጥሩ ብቻ የሆነ ልክ ቀደም ብሎ ራእይ ምዕራፍ 16 ቁጥር ሁለትና ወረድ ብሎ እንዳየ ነው ክፉኛ የምንዘንስ ቁስል ሆነበት አይደለም የሚለው እነዚህ ለአውሬው ለአውሬው ነው በቃ የሚሰግዱት። እዚህ ላይ እንግዲህ ልናተኩርበት የሚገባው በተለይ ይሄ ቁጥር 18 ምንድን ነው ትእዛዝ ዘለላዎቹ ፈጽመው በስለዋልና ስለታሙን ማጭድህን ስደድና በምድር ያለውን የወይን ዛፍ ዘለላዎች ቁረጥ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። እነኚህ ዘለላ የተባሉት የአንቲክራይስቱ ደጋፊዎች፣ በልዩ ልዩ መንገድ የሚቀርቡ ቲቢተኞች በአርማጌዲዮን ጦርነት ለመሳተፍ የተዘጋጁ ወታደሮችን ሁሉ ቅርብ ያሉትን ሁሉ የሰይጣንን ስላሴዎች አገልጋዮችን ነው። እነሱ ናቸው ቁረጥ የሚለው ሰው ሁሉ በተለይ ወረድ ብሎ ስናይ ምድርም ታጨደች አይደለም የሚለው ታጨደች ብሎ ሲል በእውነት በጣም ትዕቢተኞች የሆኑ ጸረ እግዚአብሔራዊ ጸረ ቤተክርስቲያን አቋም ያላቸው የአውሬው ደጋፊዎች በሙሉ ናቸው ወደ አርማጌዶን ጦርነት የሚሄዱት። ምክንያቱም አጋንንቶቹ ወደዛ ነው የሚሰበስቧቸው። ቁረጥ የሚለው ይሄንን ነው የሚያመለክተው። የበሰሉ ብሎ የሚላቸው ኃጢአታቸው የሞላች ምናልባት ወደማይሰራ ኃጢአት we are God እኛ አምላክ ነን የሚሉ ማለት ነው። እነሱ ተሰባስበው ወደ እግዚአብሔር ቁጣ መጥመቂያ የእግዚአብሔር ብርቱ ቁጣ መጥመቂያ የተባለው የአርማጌዶን የጦር ስፍራ ያገኛችሁት የአርማጌዶን የጦር ስፍራ እዛ ነው። ከዓለም ወታደሮች ተከማይተው አሁን በሰከንድ ውስጥ በደቂቃዎች ውስጥ እዛ በ plane መድረስ ይችላሉ። ተሰባስበው ተሰባስበው ተሰባስበው ተሰባስበው እዛ ይገባሉ። በስለዋል። እነሱ በትዕቢት ሞልተዋል፣ ገርጅፈዋል ማለት ነው። ልክ እዛ በተሰበሰቡ ጊዜ አጋንንቶች ናቸው የሚስቧቸው። እዚህ ጋር ተመልከቱ። እግዚአብሔር በአርማጌዶን የጦር ስፍራ ሆኖ በነዚህ በትዕቢተኞች ወታደሮች በአፍንጫቸው ልጓም አስገብቶ ወደ አርማጌዶን ይስባቸዋል። አንድ ከኋላ ደግሞ አጋንንቶች ይጎትቷቸዋል። ራእይ 16 ላይ ከሶስቱ የሴጣን ስላሴዎች መናፍስት ወደ ዓለም ሁሉ ነገስታት ወጡ ይልና ወደ አርማጌዶን ጦር አስከተቷቸው አይደለም የሚለው በቃ እግዚአብሔር ሲፈርድ እንዲህ ነው። ፍጻሜ ሲመጣ እንዲህ ነው። በእውነት እኔ ምክንያቱም አሁን እኔ ደስተኛ ባልሆንም ግን እንደዚህ እግዚአብሔር ቢፈርድ ጻድቅ ነው። ከአንደኝ እኮ ትዕቢተኞች እኮ በዚህ መንገድ ካልተወገዱ በስተቀር እንዴት ይወገዳሉ? እሺ እንጨርሰው። አሁን ተመልከቱ፣ event ኦቹን ትዕይንቶቹን ተመልከቱ። ከሰማይ ክርስቶስ ኢየሱስ ቅዱሳን መላእክት የተነጠቁ ቅዱሳን በሙሉ ከሰርጉ በኋላ ወደ ምድር ሲመጡ ይሄ ዳግም ምጻት ነው። credit ኡ ለኢየሱስ ነው የሚሰጠው። ስንመጣ በነጫጭ ፈረሶች ተቀምጠን ስንመጣ የዓለም መንግስታት ያዩናል ማለት ነው። ሲያዩን መናፍስቶች በሚሰጧቸው መረጃ መሰረት ወደ አርማጌዲዮን ጦርነት ይሰበስባሉ። እግዚአብሔር እዛ በአርማጌዲዮን ጦርነት አለ፣ ይጎትታቸዋል። የመላእክት ቁጣ አለ። ትዕቢተኞች ወደዚያ እየተሰበሰቡ ይሄዳሉ ይሄዳሉ ወደ አርማጌዶ ወደ እግዚአብሔር ብርቱ ቁጣ ወይን መጥመቂያ በወይን ዘለላ የበሰለ ወይን ዘለላ የተመሰሉት የአውሬው ደጋፊዎች በአርማጌዶን ጦርነት የሚካፈሉ ናቸው። መጠመቂያ ስፍራው የአርማጌዶን የጦር ስፍራ ነው። ረጋጩ ማን ነው የሚረግጠው? ተመልከቱ ራእይ 19 ቁጥር 15 አሕዛብን ይመታበት ዘንድ ስለታም ሰይፍ ከአፉ ይወጣል እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል። እርሱም ብሎ ተመልከቱ፣ ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔርን የብርቱ ቁጣውን ወይን መጥመቂያ ይረግጣል ይላል። ቁጣው የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። መርገጫውስ የእግዚአብሔር የብርቱ ቁጣው የመጨረሻው ቁጣ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቁጣ የእሱ እግዚአብሔር ያዘጋጀው መርገጫ አለ ማለት ነው። እሱ ነው የአርማጌዲዮን የጦር ስፍራ ማለት ነው። ያንን ማን ነው የሚረግጠው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የእግዚአብሔርን ብርቱ ቁጣ ወይን መርገጫ ይረግጣል ብሎ ይናገራል። አሁን እዚህ ተመልከቱ፣ እዚህ ምዕራፍ 14 ራእይ ምዕራፍ 14 ቁጥር 19 መልአኩም ማጭዱን ወደ ምድር ጣለው፣ በምድርም ካለው ከወይን ዛፍ ቆርጦ ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር ቁጣ መጥመቂያ ጣለ ይላል። መልአኩ አለ የእግዚአብሔር ፍርድም ነው ያለው እዚህ ጋር። እነኚህ የአርማጌዲዮን ጦርነት ተሳታፊዎች መላእክቶችም የሚሰሩት ስራ አለ። ወደዛ ይገፏቸዋል። ተመልከቱ። በጣም ምስኪን ህዝቦች እኮ ናቸው እነ በአርማጌዲዮን ጦርነት የሚሳተፉ የአውሬው ተከታዮች እኮ የሚያሳዝኑ ናቸው አውሬ ያታልላቸዋል፣ ሴጣን ይዋሻቸዋል፣ ሐሰተኛው ነቢይ ድንቅ ታምራት ምልክቶች እያደረገ ያስታቸዋል። ከአጋንንቶች ከመናፍስቶች የወጡ ኃይላት ወደ አርማጌዶን ጦርነት ይገፏቸዋል። የእግዚአብሔር የቁጣ መላእክትም ደግሞ ወደዛው ይመስጓቸዋል። እግዚአብሔር ደግሞ እዛ ተቀምጦ ይጎትታቸዋል ወደ እርድ ሸለቆ። በጣም የሚያሳዝን ነው። እንዲህ አይነት ፍርድ ላይ መውደቅ በጣም ከባድ ነው። ትዕቢት ነው ይሄን ሁሉ የሚያመጣው ወገኖቼ። ከዛስ በአርማጌዶን ተሰባስበው ማን ነው የሚረግጠው? ረገጠ ማለት ምን ማለት ነው? እዚጋ ጋር እዚህ የሚሆነውን በጣም የሚደንቀን ቁጥር ሀያ ላይ ያለውን ተመልክቶ ራእይ 14 ቁጥር ሀያ የወይኑም መጥመቂያ ከከተማ ውጭ ከከተማ ውጭ ማለት ተረገጠ። ይሄ አርማጌዶን የጦር ስፍራ ነው። ተረገጠ። ረጋጩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የወይኑ መጥመቂያ የእግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ፍርድ ያለበት ቦታ ማለት ቀጥሎ እስከ ፈረሶች ልጓም ከፍታው 70 ሴንቲሜትር ማለት ነው የሚደርስ ደም ይላል እዚህ ጋር ርቀቱ 1600 ምዕራፍ ሆኖ ከመጥመቂያው ወጣ ይላል። በጣም የሚገርም ነው። ካላየ ሞሮኮ የው ልክ አሁን ወይን ተረግጦ ተረግጦ ተረግጦ ይከደንና ሲጠጣ ይከፈታል፣ ይፈሳል ማለት ነው። ይፈሳል፣ ያ ይጠጣል። እዚህ ጋር አሁን በአርማጌዲዮን የጦር ስፍራ የተረገጡት ወታደሮች የተረገጡት ወታደሮች ደማቸው ሲፈስ 1600 ምዕራፍ ነው የሚለው 1600 ምዕራፍ ወደ ኪሎ ሜትር ሲለወጥ 320 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። ከዚህ እንደ ሆሳዕና ማለት ነው አይደለም። 320 ኪሎ ሜትር እኮ በጣም ሩቅ ነው። በሰባ ሴንቲሜትር ከፍታ ዊድዙ አልተገለጠም። የሰው ደም የሰው ወታደሮቹ ደም ቢከማች ቢለካ ሲፈስ እስከ 320 ኪሎ ሜትር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። የእግዚአብሔር መንፈስ የገለጠው ነው። ወገኖች እስቲ ልብ በሉ። ይሄ እንዴት fiction ይሆናል? ልብ ወለድ እንዴት ሊሆን ይችላል? ፈጽሞ ሊሆን አይችልም። እሺ እዚህ ቦታ ልክ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት እዚህ ጋር ይጠቃለላል ማለት ነው። አሁን ወደ ራእይ ምዕራፍ አስራ ራእይ ምዕራፍ 19 እንሂድ። ራእይ 19 ላይ ቅድም ያነበብነው ክፍል ቁጥር 19 በፈረሱም የተቀመጠውን ጭፍራዎችን ይወጉ ዘንድ አውሬውና የምድር ነገስታት ጭፍራዎቻቸውም ተከማችተው አየሁ። ልብ በሉ እዚህ ጋር እነማን ናቸው? አውሬው አንድ የምድር ነገስታት ሲደመር ጭፍራዎቻቸው እያንዳንዱ ጂ ሊደርስ ሊሆኑ ይችላሉ። ከነ ወታደሮቻቸው ከተለያዩ ይሄ አስተዋጽኦ መዋጮ ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ማንን ሊወጉ? ከሰማይ ኢየሱስንና መላእክቱን እኛን ሊወጉ። ይሄንን እኮ በ1997 ዓ ም ኖስትራዳመስ የተባለ ሰው የ man who saw tomorrow ይሄ ሰው በ1997 ከሰማይ ልዩ ሰራዊት ይመጣብናል ብሎ ትንቢት ተናግሮ ነበር፣ ሳይፈጸም ቀረ እንጂ። ከዚህ የተነሳ አሁን ሪዮ ደጀኖር ላይ በ1984 ዓ ም የዓለም መንግስታት ተሰባስበው ከሰማይ የሚወጣውን ሰራዊት መቋቋም የምንችልበትን የጦር መሳሪያ ዝግጅት እናድርግ ብለው ነበር። መንፈሱ አለ። ልብ በሉ፣ መንፈሱ ከሰማይ ሌላ ዓለም አለ፣ ከዛ የሚመጣ ሰራዊት አለ፣ እሱን እንዋጋለን የሚለው ነገር በዓለም መንግስታት ዘንድ አለ። በጥልቁ ዓለም በሰዎች በዓለም መሪዎች ዘንድ ውስጣቸው እንደተቀመጠ ይህንን አትርሱ። ስለዚህ ዓለም አሁን በዓለም ተመልከቱ ውስጥ አሁን ባለፈው ጊዜ እንግዲህ አሜሪካ ብቻ 812 ቢሊዮን ዶላር ለወታደር ወጪ ብቻ ለውትድርና ለመከላከያ ብቻ መድባለች አይደለም ያለው ስታቲስቲክሱ ሁሉም ሀገር ከጥቂት ሀገሮች በስተቀር ለጦር መሳሪያ በጀት የመደቡት ገንዘብ ከፍተኛውን ቦታ ይዞ ነው ያለው። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ኢየሱስን ለመውጋት ነው። ሰዎች ግን ላያስተውሉ ይችላሉ። ሰይጣን ግን ከበስተኋላ የሚያመቻቻቸው ለዚህ ነው። ሌላ ምንም ዓላማ የለው። ልክ እዚህ ጋር ምን ሆነ ነው የሚለው ጭፍራዎቻቸው ተከማይቷል። እንግዲህ ጦርነቱ እንዴት እንደሚፈጸም ተመልክቶ ከሰማይ ኢየሱስና እኛ መላእክቶች እየመጣን ነው ያለ ነው። በምድር በአርማጌዶን ጦርነት አውሬው የምድር ነገስታት ጭፍራዎቻቸው፣ የዓለም ወታደሮች ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነ? ክርስቶስ ሲመጣ አውሬው ተያዘ ይላል። አንድ በእርሱ ፊት ታምራትን እያደረገ የአውሬው ምልክት የተቀበሉትን ለምስሉም የሰገዱትን ያሳተ ሐሰተኛው ነቢይ ከእርሱ ጋር ተያዘ። ሁለቱም በሕይወት ሳሉ በዲን ወደሚቃጠል ወደ እሳት ባህር ተጣ ጦርነቱ እዚህ ላይ አበቃ ማለት ነው። ቀጥሎ የቀሩትን በፈረሱ ላይ ከተቀመጠው ከአፉ በሚወጣው ሴፍ ተገደሉ። ወፎቹም ሁሉ ከስጋቸው ጠገቡ። ወደ ላይ ከፍ ብለን ቁጥር 17ን ተመልከቱ። አንድ መልአክ ራእይ 19 17 18 ላይ አንድ መልአክ በፀሐይ በፀሐይ ውስጥ ቆሞ አየሁ። እንግዲህ በአርማጌዶን ጦርነት የሚሳተፉትን ወታደሮች ፍርድ በተመለከተው ነው ይሄ መልአክ የሚናገር በሰማይ መካከል ለሚበሩ ወፎች ልብ በሉ ወፎች መታችሁ የነገስታትን አንድ ስጋ የሻለቃዎችን ስጋ ሁለት የብርቱዎችን ስጋ የፈረሰኞችንም ስጋ አራት በእነርሱ የተቀመጡትን ስጋ አምስት የጌታዎችን የባሪያዎችን ሰባት የታናኖችን የታላለቆችን ዘጠኝ ስጋ ሁሉ እንድትበሉ ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር እራት ወደ እግዚአብሔር ቁርስ አይልም፣ ወደ እግዚአብሔር ምሳ አይልም፣ ወደ እግዚአብሔር እራት ከዚህ እራት በኋላ ፍጻሜ ነው ማለት ምድሪቱም ታርፋለች። ተከማቹ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ ይላል። ይሄ ነው የመጨረሻ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት። ስለዚህ በአንቺ ላይ የተሰራ የጦር መሳሪያ አይከናወንም። አሁን የተሰሩ የጦር መሳሪያ አይነቶች እግዚአብሔር ሳይፈጸሙ ሳይተኩሱ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካፉ በሚወጣው ስለታም ሴፍ ነው እኮ በብረት በትር የሚለው እኮ የማይሰበር የማይታጠፍ የማይጠቃ ማለትም እኮ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በመስቀል ላይ እንደተሰቃየው በምድር ላይ ሶስት ዓመት ተኩል ሙሉ እንደተንከራተተ ሊንከራተት አይመጣም። አሁን <laughs> ነጥብ ዜሮ ዜሮ ዜሮ አንድ percent አይጠቃም። አሁን ሲመጣ ጌታ ኢየሱስ <laughs> አይጠቃም። እሺ አሁን መለስ ስንበልና ወደኋላ ክርስቶስ ኢየሱስ ለምን ይመጣል አልኳችሁ? በጽድቅ ሊዋጋ ይመጣል። ልብ በሉ። ሰዋዊ በሆነ በሰው ሞቲቭ ራስን መውደድ መንፈስ ሳይሆን በጽድቅ የተጣመመውን የተበላሸውን ልክ ሊያደርግ መስበር ሊያስይዝ በእውነት አሁን ተመልከቱ፣ ስንትና ስንት ህፃናቶች እንደ ቅጠል እየረገፉ ስንትና ስንት ሰው በረሃብ እየሞተ ለጦር መሳሪያ በጀት በጀት በጀት በጀት። እንደውም ድሃው ህዝብ አሁን አልቆ ማለት ነው። በምድር ገጽ ያለው ድሃ ህዝብ አልቆ ለጥቂት ሰዎች ለአምስት መቶ ሚሊዮን ብቻ ህዝብ መኖሪያ ግማሽ ቢሊዮን ህዝብ ምድር ላይ እንዲኖር ነው ኢሉሚናቲዎች እያቀዱ ያሉት። ይሄንን ማን ነው መስመር የሚያስይዝ? የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ይመጣል። ሌላው ጌታ ኢየሱስ ለምንድን ነው የሚመጣው? የስህተት አሰራርን ሊገልጥ እና ሊገጣ ነው የሚመጣው። ይሄ ራእይ ሀያ ከአንድ እስከ ሶስት ለምን ይመጣል? የስህተትን አሰራር ሊገልጥ ነው የሚመጣው። በእውነት ድንቅ እኮ ነው። አንድ ሰው እኮ ተሳስተሃል ሲባል እንዳልተሳሳተ እርግጠኛ ካልሆነ ተሳስተሃል ሲባል ተሳስቻለሁ እንዴ ታዲያ ስህተቴ ምን ውስጥ ያስገባኛል? ምን ዋጋ ያስከፍለኛል? ብሎ ጥያቄ ሲጠይቅ እንዴ በመሳሳትማ እንዲህ እንዲህ እንዲህ እንዲህ እንዲህ እንዲህ እኮ አደጋ ሊመጣብ ነው ሲባል ወይ እኔ እኮ አላወቅኩ ነበር፣ እሺ እሺ ብሎ መለስ ይላል። ልክ ነኝ ብሎ ካለ ግንባሩን እንደ በሬ ግንባር ካጠነከረ፣ እንደ በሬ ቀንድ ካጠነከረ ይቀጥላል ማለት ነው። ለምን ይመጣል ጌታ? ስህተትን ሊገልጥ አንድ ስህተትን ደግሞ ሊገታ። ራእይ ሀያ ላይ አንድ ታላቅ መልአክ ከሰማይ ወረደ ይላል። ሰንሰለት በእጁ ይዞ ነበር ይላል። የቀደመ እባብ ዲያብሎስን ሰይጣንን ያዘው አሰረው ይልና አህዛብን ወደፊት እንዳያስት ወደ ጥልቁ ጣለው፣ ዘጋበት፣ ማተም አደረገበት። ለአንድ ሺህ ዓመት ይላል። ፐርፐዙ ምንድን ነው? ለምን ሴጣን ታሰረ ብለን ስንል አህዛብን እንዳያስት ነው የሚለው። እንግዲህ በሺህ ዓመት መንግስት የሴጣን ማንነት፣ የአጋንንቶች ማንነት፣ የሴጣን የክፉ መናፍስቱ ስራ ሁሉ ይገለጣል፣ ይታወቃል ማለት ነው። አምስተኛው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንድን ነው የሚመጣው? የጦርን ኃይል እስከ ምድር ዳርቻ ሊሽር ነው የሚመጣው ጌታ እንግዲህ ቅድም ያነበብነው ራእይ 19 ከ19 እስከ 21 ሚኪያስ አራት ሶስት ላይ አለ። ለምን ይመጣል ጌታስ ከምድር ዳርቻ የዓለም መንግስታት በአርማጌዲዮን ጦርነት ሲከማቹና እዛ ሲጠፉ የዓለም ህዝብ ሁሉ እኮ ነው የሚያየው። በሳተላይት ይከታተላሉ፣ በቴሌቪዥን በልዩ ልዩ መንገድ በአርማጌዲዮን ጦርነት ያ ሁሉ ህዝብ አመድ ሲሆን የዓለም ህዝብ ሁሉ ያያሉ። ጸጥ ይላል በመላው ዓለም ጦርነት የሚባል ነገር የለም። ይሄንን ጥቅስ ግን ማንበብ አለብን። እስቲ የኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ሚኪያስ ምዕራፍ አራትን ባያለም ኢሳይያስ ምዕራፍ ኢሳይያስ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር ስድስት ቁጥር አራት ጀምሮ በአሕዛብ መካከል ይፈርዳል። ይሄ ጌታ ኢየሱስ ነው። በብዙ አሕዛብ ላይ ይበይናል። ሰይፋቸውን ማረሻ ጦራቸውን ማጨን ለማድረግ ይቀጠቀጣሉ። ቅድም ተመልከቱ፣ ኢዩኤል ሶስት ዘጠኝ ላይ ያነበብ ነው ኢዩኤል ላይ ያነበብ ነው ማረሻቸውን ሰይፍ ማጭዳቸውን ጦር ለማድረግ ነው ያነበብ ነው። አሁን ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ከመጣ የነገስታት ንጉስነቱ፣ አሸናፊነቱ፣ በጽድቅ ፈራጅነቱ ከተረጋገጠ በኋላ በሺህ ዓመት መንግስት ምንድን ነው የሚሆነው? ሰይፋቸውን ማረሻ፣ ጦራቸውን ማጭድ completely የጦር ነገር ይቆማል ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ እስከ ምድር ዳርቻ ጦርነት የሚባለውን ነገር አመድ ያደርገዋል። አሜን፣ ክብር ለስሙ ይሁን። በጣም የሚደንቅ ነው። ትልቅ እረፍት። ሰዎች ድሆች እንዳይበሉት ካፒታሉን አንቆ የያዘውን በጀቱን አንቆ የያዘውን ያስለቅቃል። የናዝሬት ኢየሱስ አሜን ነው አደለ? ድንቅ ነው። ይሄን የሚመጣ ኢየሱስ ቶሎና ጌታ ቶሎና ቶሎና ፍትህ አድርግ ስለፈራን አይደለም፣ በቁባቃ ስለሆነን አይደለም የምንለምኑ ሪያል ስለሆነ ነው። ትክክል ስለሆነ አስቸኩሉት ስለተባለ ጌታ ኢየሱሶች ቶሎና፣ በመዝሙራችን ቶሎና፣ በስብከታችን ቶሎና፣ በማስተማራችን ቶሎና፣ በልባችን የመንፈስ መቃታት ቶሎና ልንለው ይገባል። አለበለዚያ ይቺ ምድር መፍትሄ አታመጣም፣ ውሸት ነው። እንታገላለን። ፖለቲከኞችም፣ የህብረተሰብ ሰዎችም፣ ሌሎቻችን እንታገላለን፣ እንቀጥላለን እና እዚህ ቀጥሎ ምንድን ነው የሚለው ቁጥር ሰይፋቸውን ማረሻ ጦራቸውን ማጭን ለማድረግ ይቀጠቅጣሉ ይልና ህዝብ በህዝብ ላይ ሰይፍ አያነሳም። የሚገርም ነው። ሰልፍ ከእንግዲህ ወዲህ አይማሩም ይላል። ይሄ በሺህ ዓመት መንግስት ውስጥ የሚሆን ሰልፍ የሚባል ነገር የለም። ህዝብ በህዝብ ላይ ቀረ፣ መንግስት በመንግስት ላይ ቀረ፣ ጦርና የጦር ወሬ ቀረ ማለት ነው። አሁን እኮ እንዲህ ነው የምናየው አይደለም? ፍጥጫ ነው። በቃ ፍጥጫ፣ በሚድልስት ፍጥጫ አለ። በኢራንና በእስራኤል በአረብ ሀገሮችና በእስራኤል መካከል ና ምን የት ጋ ነው የጦርነት ነገር? አሁን ጃፓኖችም አሁን አንዳንድ ጊዜ በሂሮሽማ ላይ አሜሪካ ያወረደችውን ቦምብ ያንን ልቅት እያሰቡ በየጊዜው ያመልኩታል። አንድ ነገር ቢያመቻቸው ምናልባት ከቻይናና ከሰሜን ኮሪያ ጋር ተባብረው አሜሪካንን ለመውጋት ላይ መልሱ ይችላሉ። እኛ አናቅም። ግን ሰው ተንኮለኛ ነው። በጣም እጅግም ክፉ ነው። ማንስ ሲያውቀዋል ነው የሚለው። ድብቅ ነገር ይይዛል ማለት ነው። ጌታ ለምን ይመጣል? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣው እስከ ምድር ዳርቻ የጦርን ክንድ ሊሰብር ነው የሚመጣው። አሜን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄን ቅድም ባየ ነው በአርማጌዲዮን ከአርማጌዲዮን ጦርነት በኋላ የመጨረሻ ጦርነት ከሺህ ዓመት በኋላ ሴጣን ከስራቱ ሲፈታ የሚኖረው ነው። እሱም ያው በንግግር ይጠፋል። ስድስተኛው ጌታ ለምን ይመጣል? በነገስታት ላይ ሊነግስ ራእይ 19 ከ15 እስከ 16 ሚኪያስ 4 አንድ ላይ ሚኪያስ 4 አንድ ላይ በዚህ በመጨረሻው ዘመን የእግዚአብሔር ተራራ በተራሮች ራስ ላይ ጸንቶ ይቆማል፣ የእግዚአብሔር ኮረብታ በኮረብቶች ላይ ከፍ ከፍ ይላል ብሎ ይናገራል። ልክ ጌታ ኢየሱስ በአርማጌዲዮን ጦርነት በንግግር በብረት በትር የወይኑን ብርቱ የእግዚአብሔርን ቁጣ መርገጥ ከረገጠ በኋላ ኦቶማቲካሊ የሺህ ዓመት መንግስት ይጀምራል። የነገስታት ንጉስነቱ፣ የጌቶች ጌትነቱ፣ የአለቆች አለቅነቱ ይታወቃል ማለት ነው። ሰባተኛው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንድን ነው የሚመጣው? አሕዛብ ወደ እርሱ እንዲመጡ በር ለመክፈት ነው የሚመጣው። ሰዎች ሁሉ ወደ እርሱ ይመጣሉ። በጣም የሚደንቅ ነው። ኢሳይያስ ሁለት ቁጥር ሶስት ላይ ቅድም ባነበብነው ክፍል ላይ ለምንድን ነው የሚመጣው? ሰዎች ወደ እሱ እንዲመጡ በር ለመክፈት ነው። አሁን ሙስሊም ወገኖቻችን ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ ሙስሊሞችን ልጠይቃችሁ። ልጆች ወንጌል እንዳይሰሙ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳይማሩ አልከለከላችኋቸውም? ኦርቶዶክሶች፣ ካቶሊኮች ልጠይቃችሁ ወደ ፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ሄደው ልጆች ወንጌል እንዳይማሩ የመጽሐፍ ቅዱስን ትምህርት እንዳይመሩ አልከለከላችኋቸውም? ሙስሊም ወንድሞቻችን የእኔ ወንድሞች የአብርሃም ዘር የእኔ ዘር የሆናችሁ ሙስሊም ወንድሞቻችን ሴቶቻችሁ፣ ሚስቶቻችሁ፣ ልጆቻችሁ ወደ ጸሎት ቤት ሄደው ወንጌል እንዳይሰሙ አልከለከላችኋቸውም? ለምን ትከለክሏቸዋላችሁ? ክፉ ስራ አመጡባችሁ። ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ግን እንደዚህ አይነት ምስኪኖችን ይፈታል። ይሄ እውነት ነው፣ አይቀርም። ይህንን እውነት እኔ እናገራለሁ። እውነተኛ የቱ ቤተክርስቲያን ይህንን ትናገረ አትቀልቅሎ ባካቸው፣ ይልቅ ያድኗችኋል። ልጆቻችሁ ወንጌልን መጽሐፍ ቅዱስን እንዲያነቡ ፍቀዱላቸው። ቻናሎችን እንዲከታተሉ፣ እንዲመረምሩ፣ እንዲያገላብጡ ቁራና መጽሐፍ ቅዱስን ልዩ ልዩ ሀዲትንም ሌሎችንም መንፈሳዊ መጽሐፍት እያገላብጡ ወደ ራሳቸው ውሳኔ እንዲደርሱ አድርጓቸው። በመውለድ ትድናለች ተብሎ ተጽፏል። በመውለዳችሁ ትድናላችሁ። የእኔ እናትና አባት ከተጋቡበት ጀምሮ ከወጣትነታቸው ጀምረው ለቦረንቲቻ ሲገብሩ ሲገብሩ ሲገብሩ ዘጠኝ ልጆች ወልደዋል የኔ እናትና አባት። ከዘጠኙ ግን ለእኔ ከዘጠኙ ግን ለእኔ የተረፈኝ ሶስት እህቶች ነው። አምስት ወንድሞቼና እህቶቼ ሞተዋል። ማን ነው የጨረሳቸው? ቦረንትቻው ነው። እናት አባቴ ሲገብሩ ቦረንትቻው ሲገድል ሲገብሩ ሲገድል በደርግ ዘመን ላይ ባዶ እጃቸውን ሲቀሩ ድረስ ነው ያዋርዳቸው ሰይጣን። ጌታ ኢየሱስ አነሳቸው እንጂ እኔን ወለዱ፣ እናትና አባቴ እኔን ወለዱ። እኔን በመውለዳቸው ዳኑ እነሱ። እግዚአብሔር ይመስገን። ወንጌልን ሰበኩላቸው። ሁለቱም አሁን ከእህቴም ጭምር በመንግስተ ሰማያት በጻድቀ መንፈሶች ጉባኤ ነው ያሉት። ሰዎች እግዚአብሔር የለም የሚሉ አትበሉ። በየትኛው ችሎታችሁ እንዲህ ትላላችሁ? ይሄ ክፉ መመጻደቅ ነው፣ ክፉ ኃጢአት ነው አትበሉ። የተማራችሁ ፕሮፌሰር፣ ዶክተር የምትባሉ የለም። ኧረ የተማራችሁ ይመስላችኋል ወገኖቼ? ዝም ብሎ ነገር ነው። በቃ መጽሐፍትን ማገላበጥ ፍጻሜ የለውም ይላል። የተማራችሁበትን የገነናችሁበትን የታወቃችሁበትን ነገር እድሜያችሁ ሰባ ሰማንያ ሲደርስ ሙልጭት ብሎ ከአንጎላችሁ ይጠፋል። እስክትቀውሱ ድረስ ሌላ ነገር እስክታስቡ ድረስ በሌላ እስክትተኩ ድረስ የለም። በጊዜው ግን ጎበዝ ሆናችሁ አይምሯችሁ sharp በሆነበት ወቅት የእግዚአብሔር እውነት ትክክለኛውን መርሆ ናቹራል ፕሪንስፕልን በደንብ natural theology ን በደንብ ልታጠኑት ይገባል። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንድን ነው የሚመጣው? አሕዛብ ወደ እርሱ እንዲመጡ በር ለመክፈት ነው። ብዙ ሰዎች ይፈራሉ። ብዙ ሰዎች ይፈራሉ። በጣም ይፈራሉ። ወደ ክርስቶስ ለመምጣት ስለሚያስፈራሯቸው ነው። በሺህ ዓመት ግን የንግሥታት ንጉስነቱ የጌቶች ጌትነቱ፣ እውነተኛ አባትነቱ፣ የሰላም ንጉስነቱ ይታወቃል በሺ ዓመት መንግስት። ያን ጊዜ ብዙ ሰዎች ወደ እሱ ይመጣሉ። እዚህ ኢሳይያስና ሚኪያስ ውስጥ ያለው ሰዎቹ ምን ይላሉ መሰላችሁ? በሺ ዓመት መንግስት ኑ ወደ ያዕቆብ አምላክ እንውጣ ይላሉ። እርሱ መንገዱን ያስተምረናል፣ በፈለጋው እንሄዳለን ብለው ይናገራሉ ማለት ነው። ስምንተኛው ቅዱሳንን ሊያስገርም ነው የሚመጣው። ሁለተኛ ተሰሎንቄ አንድ ከ11 እስከ 12 ይመጣል ጌታ ኢየሱስ። ለምን ሊያስገርመን ነው የሚመጣው? እኔ አሁን የተሰወረ ህይወት አለኝ። አሁን ህይወት አለ። እኔ አሁን ክርስቶስ ይሄኛው ሰውነቴ የክርስቶስን ኢየሱስ አካል አይመስልም። በመላው ዓለም ያሉ ክርስቲያኖች አካል አለን ያልተለወጠ ሊለወጥ ያለ ግን የክርስቶስ ኢየሱስን አካል የሚመስል አካል አለን። እንኳን ሰባ ሴክሲሊየን ከዋክብት አልፌ የሚሄድበት አካል ይቅርና አሁን እንኳን እዚህ ሆኜ አሁን እናንተን ሳገለግላችሁ የፀሐይ ሙቀት ሰውነቴን አቀልጦታል። ግን በኋላ ክብሬ በክርስቶስ ዘንድ የተሰወረው ህይወቴ ሲገለጥ የማየው ነገር በጣም የምደነቅበት ነገር አለ። ለምን ይመጣል ጌታ? እንድናደንቀው ነው። ሊደነቅ ደግሞ ይገባል። ድንቅ መካር፣ ሀያል አምላክ ስለሆነ አስደናቂነቱን ልናከብር፣ ከፍ ከፍ ልናደርገው፣ እውነተኛ አምላክነቱን ሊገልጥልን ነው የሚመጣው። ዘጠነኛው ክርስቶስ ለምን ይመጣል? ለሺህ ዓመት መንግስት ሊነግስ ነው የሚመጣ። ኢሳያስ 19 ከ15 እስከ 16 አንብቡት። ራእይ ምዕራፍ 20 ከአራት እስከ ስድስት ቁጥር አስርም ላይ ተመልከቱ ይመጣል ጌታ። ለምን ይመጣል? ሺህ ዓመት ሊነግስ ነው ይመጣል። ይሄ ሺህ ዓመት የለም የሚሉ ሰዎች ሚሊኒየም የሚባል የለም የሚሉ ሰዎች ውሸት ነው። ሺህ ዓመት ሊትራል ሊትራል ነው መጣበት በኋላ ሊነግስ ነው የሚመጣው።